Let's go! Burn! Ähm, Janis an der Gitarre. Herzlichen Dank. Dann Elias. An Elias, sehr beliebt. Ähm, Joachim Deschek am Bass. Und Lazar Petkowski an der anderen Gitarre. stem.